Kowe lungo pas aku sayang sayang sayangi Tok Pemuda lemah Pemuda goblok Pemuda cupu Lainnya apa ngomong? Ini wis bolak balik tak omongi Ojo gampang percaya karo kata-kata sayang Saiki wis akeh bodoh ngumbar kata-kata sayang karo cinta Tanpa dilandasi dengan ketulusan gitu. Kowe kudune iso mbedakne endi tulus endi apus-apus ngono. Paham gue ya. Kadang-kadang ora cinta itu pembodohan. Kata yang tulus, kadang yang apus-apus. Ojo kamu yang percaya diceluk sayang, ojo kamu marem diceluk sayang. Dipanggil sayang tanpa ikatan, ditinggal pergi tanpa pamitan, nih semua nungguin. Sing sabar ya. Aku ngerti salahku dan kau campakkan diri.